bir odam chiqib aytar ekan bu odamni o'n ming dollar qarzi bor edi mendan shu qarzini bermaguncha janozasini o'qimanglar derkan domla aytar ekan bu marhumni aka ukalari bormi ha mana birinchi safda aka ukalari turibdi bu odamdan qarzi bor ekan kim bo'yniga oladi aka ukalar ham indamay turibdi hech kimisi bo'yniga olmadi agar qarzni bo'yniga olmasa deyapti hali haqdor janozasini o'qimaysiz domladi shunda bir oz sukut sukunat tushdi o'rtaga deydi jimlik bo'ldi shunda bu tomonda ayollar turgan bir xonaqohni fortichkasi ochilib bir ayol boshini chiqarib domla o'qiy oling janozasini men beraman buni qarzini o'qing janozasini